Hola, buenas tardes a todos los asistentes desde España y buenos días a los asistentes de Latinoamérica. ¿Hay alguien conectado, por favor? sí, ya van subiendo el número de participantes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver que se unan todos los participantes que se habían registrado para, mm, para escuchar esta charla sobre la Escuela International House bueno, mientras esperamos a, que se unan todos los asistentes, eh, bueno, voy a comentaros un poquito en qué va a consistir esta charla y os voy a presentar a Rabel, que es nuestro invitado para esta primera charla. Hola Rabel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. un placer, gracias a ti por compartir esta tarde con nosotros. Ah, bueno, digo esta tarde porque Rabel en este momento se encuentra eh, en España, igual que yo, estamos en España y para nosotros son las 8 de la tarde en estos momentos. Ah, bueno, chicos, eh, bueno, yo soy Leti de YouTube Project, soy uno de los listeners y bueno, vamos a estar, hola, ya veo que nos estáis escribiendo desde Soria, muy bien. si podéis ir poniendo de dónde sois, así lo tenemos en cuenta luego para, por si hay preguntas o dudas, porque según la nacionalidad algunas cosas pueden variar. ¿eh? sobre todo tema visados, si hay alguna pregunta relacionada con, el visado, con los visados. Bueno, como os comentaba, eh, durante esta charla vamos a, tener la compañía de Ravel él es eh, el representante de International House, nos va a contar muchas cosas sobre la escuela. Y, bueno, yo soy Leti de YouTube Project, que con mucho gusto también intentaré ayudar y resolver todas las dudas que se vayan planteando. ¿eh? Ya sabéis que tenemos un chat que podéis ir escribiendo todas vuestras dudas y durante la charla vamos a tratar de contestarlas a todas, ¿vale? Si no podemos contestar alguna, ya sabéis que siempre nos podéis mandar un email y con mucho gusto os, responderemos lo antes posible, ¿de acuerdo? Ah, mira, tenemos a gente de Colombia, tenemos gente de Madrid, de Cali, Colombia, Zaragoza, Madrid, otra, de, otra chica de Colombia, Perú, muy bien. Colombia, Pamplona, España, Soria, muy bien, Madrid, México, qué bueno, muy bien. República Dominicana también, qué bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos por uniros a, esta charla. Y si te parece bien, Rabel, vamos a empezar. vamos a comentar un poquito, bueno, cuéntanos tú, por favor, sobre International House. Bien, hola a todos, ah, buenas noches, ah, buenos días, <laughs> buena madrugada, <laughs> depende de dónde estáis. Ah, como dijo Leti, me llamo Ravel, o Ravel, o Ravel, dependiendo del país que pronuncies. y trabajo para International House hace, hace muchos años. si ves por mi acento, yo soy brasileño y también ahora australiano desde 2013 o 2014 y viví muchos años en Australia, ahora estoy en España y siempre yendo y volviendo <laughs> a, Australia. Y, te puedo contar mismo un resumen de, que yo he estado en, creo que Leti también, en la misma situación que, la mayoría, ¿no? Ah, fuera de Australia, buscando ir a un país distinto, una experiencia nueva. Y luego ir a Australia y encantarse con, con, con el país y luego, mira, estoy aquí un año, luego dos años, luego tres años, luego quiero quedarme aquí para siempre, quiero coger el pasaporte y, es un país que, que, te hace enamorar eh, eh, el día que entras ahí, ¿no? Sin duda. Y, yo he tenido una, una, experiencia un poco um, distinta y buena um, porque yo empecé viviendo en Gold Coast, que de hecho es una de, las ciudades que tenemos un campus ahora. luego fui bajando de Gold Coast, que es más para el norte de Australia, y bajando hacia el sur de Australia, en Geelong y luego Melbourne, que se queda 50 minutos ahí. Y, o sea, fui un poco del norte al sur. Y, ha sido muy guay tener una experiencia ah, en este país, ah, trabajar en áreas que nunca he trabajado en Brasil, ah, desarrollar un acento australiano, que que é muito distinto de outros sítios. e aí enamorar-se e quedar se no país para sempre, aunque agora agora mesmo esté em Espanha por, por outros motivos. Uh, ah, falando um pouco de International House, para quem não conhece, uh, ah, aquí está o símbolo da, la, de la, guapo aí como o YouTube Project, mas <laughs> <laughs> guapo de igual. Uh, ah, e é uma somos parte de uma rede uma rede muito grande de, de escuelas, são, creio que 140 escuelas, algo así, en ah, más de 50 países. Y claro, cuando, cuando ves un número tan grande de escuelas, piensa, ah, es muy impersonal. Y no, porque somos todos independientes. ¿Vale? O sea, ah, ah, cada, cada, cada escuela tiene su dueño. Y, yo trabajo para las escuelas de Australia, que, que están dos escuelas en Sydney, una en la ciudad en ah, el centro de la ciudad de Sydney, otra en Bondi, que es una región de playa muy famosa. Ah, luego abrimos una ah, en Melbourne, que es la ciudad que ha sido elegida la mejor del mundo por muchos años consecutivos. luego abrimos una en Darwin, que está en el norte de Australia, súper ahí cerca de Asia, dos horas en avión, estás en, en Singapur, y luego abrimos ahora en este año, aún con toda la pandemia, con todo el problema que teníamos ahí en el mundo y en Australia también, porque las fronteras están cerradas, abrimos un campus en Gold Coast y un campus en Byron Bay, que justo es el head office de, de YouTube Project, y ahí tiene una vida ah, ah, <laughs> muy buena y muy tranquila. Y, es esto, o sea, tenemos esas seis escuelas, independientes, o sea, tenemos un, un, trato muy cercano, o sea, aunque parezca muy grande la marca, uh, tenéis, habláis conmigo, sabéis que yo soy de International House de Australia, y si queréis hablar con otra International House, no sé, de Malta, tenéis que llamar a ellos, o sea, no es como uno representando 140 escuelas, no, no es así, ¿vale? Y International House es muy conocida ah, en Teacher Training, ¿qué es el Teacher Training? Es preparar a la gente para que sea profesor de inglés. Y quizás imagines que para ser un profesor tardé tres años para coger una cualificación uh, y, y, enseñar inglés y no. Puedes hacer un curso de 10 semanas, 12 semanas, algo así, y coges una titulación que es válida para trabajar uh, en todo el mundo, no solo en las international houses de, de 50 países, pero cualquier otra escuela privada. Y de hecho, mais da metade dos, professores de, de, de, de inglês uh, ah, são graduados de International House, de todas as escolas que temos no mundo. Ou seja, que, que tens uma escola que não só te ensina o idioma, mas também te prepara para ser professor. E creio que esta é uma é uma boa razão para que confias muito um, um, em la escola, vale? E Esto creo que es el, principal que tengo para decir de la escuela por ahora. Sí, la verdad que International House, que es uno de nuestros principales partners en Australia, aparte de estos cursos que acaba de comentar Rabel, luego en la siguiente charla eh, tendréis más información, pero mm, es muy importante ¿no? que sepáis que en, International House podéis también estudiar cursos de inglés, cursos intensivos de inglés, para perfeccionar vuestro nivel, incluso para sacaros un título oficial de inglés, y también cursos, los cursos BED, los famosos cursos BED, que también veréis en la siguiente charla, os van a explicar todas las opciones que tenéis, pero realmente es una escuela muy polivalente porque tienes eh, diversidad de cursos, puedes empezar con un curso de inglés para mejorar tu nivel, luego continuar con un curso preparatorio para sacarte un título Cambridge o IELTS, luego puedes hacer un curso para ser profesor de inglés como os ha comentado eh, Rabel, o un curso BED de, los muchos que tienen. ¿eh? Así que tenéis una gran oferta. Y cuéntanos, Ravel, em, eh, ¿qué, ventajas tenemos eh, que tienen los estudiantes cuando eligen International House al tener tantos campus? ¿Existe la opción de poder cambiarse de campus, estar una temporada en Sydney, luego irse a Melbourne? Cuéntanos, ¿es posible? Sí, sí, sí, es muy posible. De hecho, mm, ah, esto, esto suele pasar a menudo con, con, estudiantes en Australia, porque al final ah, a veces tú los que proyectas en tu, tu mente, mente ¿no? Ah, en relación a, a, un país o una cultura, cuando llegas al país, mira, quizás eso es lo que yo lo busco, yo busco otra cosa, o porque Ah, encuentras un novio, una novia, un amigo y te dice, mira, vente, aquí que está bien, aquí hay trabajo también, porque imagino que ya sabéis, ah, y si no, YouTube, YouTube Project puede ayudarlos con esto, que si estudias con International House ah, más de 20 horas, podéis trabajar en Australia también. O sea, que, eh, por ejemplo, esto, esto pasa un montón. a gente que, ah, mira, voy a, a Sydney, que es una ciudad muy grande, y luego dice, mira, quiero más tranquilidad, quiero ir a un sitio que, que, esté más relajado y tener una experiencia súper australiana. Y mira, podéis ir de, de Sydney a, Bondi, que es una, es una playa súper cerca, está a 20 minutos del campus, y son dos escuelas que están súper cerca, pero una es dentro de la ciudad y otra cerca de la playa. Y podéis cambiar de estado también. Ah, podéis ir a Byron Bay, que, que es una ciudad de playa muy pequeña. Creo que hay solo 10.000 habitantes, súper super, australiano, ¿sí? sí. Ah, y luego, mira, quiero calor todo el año. También tenemos una escuela así, que es, es en Darwin, que ahí hace calor. Yo, por ejemplo, que tengo gafas, cuando, cuando entro en el, en eh, salgo del aeropuerto en Darwin, mis gafas se ponen ahí como... Se empañan, ¿no? Se pelan, ¿no? De, <laughs> sí, sí. calor que hace. Ah, y también si, por ejemplo, nunca has estado en Europa, y quieres tener una experiencia un poco más <laughs> europea, puedes ir a Melbourne, que es donde yo viví también muchos años, y, te sientes ah, muy cerca de Europa con toda la cultura, la inmigración ah, italiana y europea que he tenido ahí muy fuerte. Ah, y, eso te permite, porque no hay, no hay, no creo que en este momento hay muchas escuelas en Australia que te permitan hacer tantos cambios así eh, entre estados uh, y, y, darte esa flexibilidad para, para, para moverse entre ellos y, y igual esto no, no, no, te afecta en tus estudios, sea estudiando en inglés, ou seja estudando um curso VET, que são os vocacionais de Business, Project Management, uh, Marketing, Social Media, uh, porque a grade curricular ah, é a mesma ou seja sea, puedes estudar, pensar em um campus e mover-te a outro sem nenhum problema. Sí, destacar, bueno, eh, Rabel ya lo ha mencionado, pero Martín nos está preguntando en qué ciudades eh, hay campus de International House en Australia. Pues como ha comentado Rabel, tenéis dos campus en Sydney, uno en el centro de la ciudad, otro en Bondi, tenéis un campus en Melbourne, otro en Darwin, uno en Byron Bay y otro en Gold Coast. ¿eh? Y como os ha comentado, es posible cambiarnos de campus eh, si en algún momento lo queréis vivir la experiencia de estar en diferentes ciudades, ¿de acuerdo? nos preguntan si la, la, escuela de Gold Coast está en activo, si está abierta la escuela de Gold Coast. Sí, sí está abierta. Inauguramos hace un par, creo que hace dos meses inauguramos la escuela de Gold Coast. uh, um pouco antes de Byron Bay. Ou seja, este ano abrimos as duas escolas, Gold, Gold Coast sim que, que está aberta e y, Byron Bay também, Todas as escolas estão abertas, abertas en Austrália agora, porque não há não há uh, de, de, de, COVID. Ou seja, aí ahí ir à classe clase ah, <laughs> uh, sin mascarilla, é. como, como teníamos a vida anteriormente ao COVID. En Australia la gente va a discoteca, a los bares sin mascarilla, deporte, a las escuelas, tienen vida normal. Es, un continente ahí que está encerrado, infelizmente, para, en este momento para estudiantes, pero eh, igualmente lo tienen controlado el tema de, salud pública y, vida normal. Los estudiantes que tenemos en todas las escuelas están ahí estudiando. O sea, no ha cambiado. Sí, también nos están preguntando sobre tema fronteras, sobre tema visados. A ver, chicos, eh, como sabéis, oficialmente las fronteras van a estar cerradas hasta el 17 de junio. Esas son las últimas noticias por parte del gobierno y no hay novedades sobre una posible fecha de apertura. Tenemos que esperarnos a principios, mediados de junio, a que el gobierno dé noticias sobre, sobre las fronteras, ¿de acuerdo? Así que hasta el mes que viene no podemos daros ninguna novedad. Ah, eh, ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir un visado? Pues Almudena, depende mucho de la nacionalidad, ¿vale? Porque según tu nacionalidad te piden unos requisitos u otro. Eh, por ejemplo, un visado de estudiante con pasaporte español en época pre-COVID era muy rápido de conseguir. desde que enviábamos la solicitud hasta que recibíamos la aprobación, una o dos semanas aproximadamente, ¿vale? Ahora, cuando abran fronteras, se van a procesar tantos visados, tantos, que es muy probable que las solicitudes se demoren, que las aprobaciones se demoren, ¿vale? Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos empezar el proceso con tiempo, aunque ahora no es momento de pedir visados, pero sí que es momento de preparar toda la documentación necesaria para solicitar un visado, hacer la inscripción en la escuela, dejarlo todo semilisto para que en cuanto abran fronteras, en cuanto anuncien la apertura de fronteras, podamos enviar vuestras solicitudes y os lleguen aprobadas lo antes posible, ¿vale? Porque va a haber, bueno, millones y millones de solicitudes de visados de gente de todas partes del mundo que están esperando para tramitar sus visados, ¿de acuerdo? Ah, también es posible eh, cambiarnos de horario, por ejemplo, en los cursos de inglés que vosotros ofrecéis cursos por la mañana y cursos por la tarde, ¿es posible cambiar de un, de un turno al otro si lo necesitamos por motivos laborales, por ejemplo? Sí, sí, sí, justo iba a decir esto, ah, porque creo que me, ha pasado a mí <laughs> hace muchos años <laughs> con he Australia en 2007, ah, pero esto Sí, normalmente es esto, te vas con la idea de estudiar por la mañana porque es lo que has hecho toda tu vida en tu, país, pero luego en Australia encuentras un trabajo de tu sueño o que te pague bien por la mañana y, tienes que cambiar el horario porque es una obligación ir a la clase por temas de visado. O sea que en International House hay esta opción y esta flexibilidad para que no, no solo puedas cambiar de campus, pero también puedes estudiar tanto ah, por la mañana y, por la tarde. Ah, incluso en Sydney, ah, porque es un, campus y una ciudad súper popular y que la gente va, así. En, épocas de temporada alta, abrimos también un otro horario que, está entre la mañana y la noche. No sé cómo se dice esto en castellano. Sí, al, mediodía. Sí, al mediodía. A la, a la, tarde, mediodía, sí. Sí, o então, sea, incluso tenemos tres horarios y también tenemos el, el curso que es é el, um, llamamos que é el Condensed English, que son más horas en menos días, o sea, tres días de clases y luego tendrás cuatro días enteros para trabajar uh, ah, uh, ah, sin, sin, sin, problemas, o sea, tienes mucha flexibilidad para poder, um, ah, uh, ¿cómo se dice?, organizar tu, parte de estudios y la parte laboral para que puedas ahí pagar tus estudios, viajar luego, ahorrar, que es, creo que es lo que todos, todos quieren hacer en Australia. Sí, nos están preguntando cuánto puede costar un curso en International House. A ver, chicos, eso es muy relativo porque depende mucho del tiempo que queráis estudiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo hacer un curso de tres meses que hacer un curso de seis, que un curso de nueve. Entonces es muy importante que eh, toméis nota de nuestro email, que ahora os lo vamos a apuntar aquí en el chat, nos mandéis un email y así os podremos enviar un, presupuesto personalizado en base a em, los meses que queréis estudiar, ¿de acuerdo? Así que no podemos decir una cifra porque depende del tiempo que, dure ese curso. Ya sabéis que cuantos más meses de curso hagáis, más meses de visado vais a obtener. Y dentro de un mismo visado de estudiante es posible matricularnos primero en un curso de inglés y luego en un curso BET, un curso vocacional de business, de management, ¿de acuerdo? Así salimos de nuestro país con un visado para, toda esa, para, para poder realizar esos dos cursos o tres cursos, pagando un único visado nos dan em, el visado para poder realizar todos esos estudios. ¿vale? Eso es muy interesante para aquellas personas que quieren pasar una larga temporada en Australia estudiando y trabajando y conociendo el país, obviamente, pagando solo un único visado. ¿De acuerdo? Sí. Así que... si, me permite, ah, ah, porque hay, en Australia hay esta esta, no sé cómo, cómo puedo decir eso de una manera más elocuente, <laughs> ah, ah, esta provisión en Australia de, de, de es como si fuera un ranking de escuelas de calidad y, y de no tan buena calidad y que pone un, ranking de 1 a 3 y, y, si, si, tu escuela está en el ranking 1, ah, te, te, da más poder o, o, que permite más al estudiante que, que logre tener, no tener problemas con, con visados. International House es una de, de esas escuelas que son ah, número uno en, ranking, que se llama, que se llama ah, Risk Rating, y esto te permite que, que tengas más, tenga más facilidades también para, para lograr y tener tu, tu visado. Eso, eso es importante decir también. Sí, muy importante. Gracias, Babel. Bueno, nos, están preguntando si es fácil eh, trabajar en Australia, ahorrar. Em, bueno, em, evidentemente, chicos, ya sabéis que con el visado de estudiante podemos trabajar 20 horas a la semana, los meses que estamos estudiando, y jornada completa los meses que, que estamos de vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una persona que va a realizar un curso de inglés de solo tres meses em, en, International House, un curso de inglés de tres meses, va a obtener un visado para cuatro meses. Son tres meses de estudio y trabajo, en el que puede trabajar 20 horas a la semana y el, durante el mes extra del final puede trabajar full time, ¿de acuerdo? Entonces, durante los tres primeros meses, que solo puede trabajar 20 horas a la semana, va a poder em, ganar lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, que son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil, y durante el mes extra del final va a poder ganar lo suficiente para cubrir sus gastos y ahorrar. Ahorrar si no, si no sales mucho de fiesta, que la fiesta en Australia es un poquito cara, <laughs> pero, pero sí, sí que es posible. ¿eh? bueno, nos siguen preguntando un poco la em, información sobre precios, enviarnos un email, chicos, y os mandaremos el presupuesto personalizado. Rabel nos pregunta una tocaya, Leticia Martín, si ah, tenéis cursos vet en Darwin, si ofrecéis cursos vet en Darwin. Sí, sí que tenemos. De hecho, de hecho tendría, que, tendría que confirmar ahora los datos, pero creo que es la escuela con más estudiantes VET de todas las que tenemos en Australia. Y es una razón muy simple y creo que, que quizás va, valga la pena eh, esperar hasta el fin del seminario porque creo que viene alguien de inmigración para hablar luego. Sí. Ah, sí, ¿no? Y porque tenemos muchos estudiantes que, que tienen eh, el objetivo de, de, estar más tiempo en Australia y quizás coger algún tipo de residencia y, trabajo. Y Darwin es una de las ciudades de Australia que, que cuentan, a ah, se llama Regional, Regional Area, y te dan puntos por hacer algún curso ahí. De hecho, International House ah, lo tenemos, los cursos VET. Y esto es uno de los requisitos que, necesitas ah, tener para coger ah, un tipo de visado que, implique en estar en Australia más tiempo o coger una residencia. O sea, sí que tenemos en mayoría estudiantes que de hecho hacían esto. Estaban estudiando en Sydney y dicen, mm, quiero quedarme en Australia, Um que hacer dos años de estudio en em diploma em advanced diploma y, e, e que se van a, dar Darwin a, hacer sus estudios. O sea, así que tenemos. Nos preguntan también, Rabel, si Golcos es una mm, área regional. Sí, área regional. De hecho, hecho, creo que hay un montón de áreas regionales. Lo que pasa, eh, ahí hay que hablar con, con la gente de inmigración porque esto siempre cambia. Aunque sea área regional, quizás en algunas áreas sean aún más fácil de, de coger algún tipo de visado, ah, sea por ser una área regional, sea por algún tipo de trabajo o cualificación o estudios que, haga, que lo haga. Pero yo no, yo no sabría dar esta información muy bien porque en Australia ah, hay mucha ah, compliance, que, que no sé la palabra, perdón, para, poder dar consejos de, migración y, yo no estoy preparado para esto ahora. tendría que mirar un poco más, pero sí que, sí que es una área regional. No te preocupes, Rabel, porque la última charla vamos a tener, em, va, a exponer el, nuestro, uno agente. de nuestro, agente migratorio exacto y van a poder resolver todas estas dudas. Bueno, hay muchas preguntas, chicos. La verdad que el tiempo se nos está, eh, está acabando. Me sabe súper mal porque hemos respondido muy poquitas preguntas. Aquí nos están preguntando cómo son las metodologías, la metodología de clases en en International House, requisitos para los visados para las personas de nacionalidad mexicana, nos siguen preguntando sobre las fronteras, cuánto dinero hay que demostrar de solvencia. Chicos, lamentablemente no tenemos más tiempo porque en cinco minutos va a empezar la siguiente charla en la que nos eh, van a hablar sobre los diferentes cursos que podéis realizar en International House, aunque Rabel ya nos ha comentado un poco, pero es una charla más enfocada a tema cursos y por favor todos los otros en mandarnos un email a hello.youtubeproject.com y con mucho gusto os mandaremos, os responderemos lo antes posible y os mandaremos toda la información necesaria. ¿De acuerdo? No sé si quieras añadir algo más, Rabel. Sí, no, yo veo que, quizás para ayudar a, las personas que están mirando la charla, ah, hay algunas preguntas académicas que eh, teria muito gosto para contestar, pero meu companheiro entra na en en próxima uh, uh, webinar, charla agora, e, te ajudará, porque ele justo falará de los cursos. E agora creio que não, tenho tempo, pero podemos falar de, de, de pergunta de metodologia e também eu, vi, visto, uh, ah, não sei se se chama Grace, Sí. falando de, de, câmbio de nível Ah, Y sí, que rápido 10 semanas, 12 semanas y puedes cambiar de nivel a nivel. Y sí que General English es lo recomendado al principio, si no tienes un nivel muy alto. <laughs> ¿Vale? Yo creo que la próxima charla, Ravel, tendrá que ser más extensa porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. La verdad que International House es una escuela fantástica, tiene muchos beneficios que ofrecer a los estudiantes y yo creo que hay muchas cosas que comentar, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Así que nuestros compañeros en la siguiente charla os van a dar más información. Eh, Rabel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Eh, te mando un fuerte abrazo y gracias. gracias yo a todos. Yo estaré en la tercera charla igual, o Es verdad. a Es verdad, Rabel, eh, lo volveréis a ver en la tercera charla, ¿de acuerdo? Bueno, y recordaros que entre todos los asistentes vamos a sortear un visado, ¿de acuerdo? Em, ya tendréis novedades, ya tendréis noticias, pero asistir a las charlas, que así podréis, cuantas más, charlas más charlas asistáis, más opciones de ganar ese visado eh, tendréis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por eh, acompañarnos y hasta pronto. Adiós, Rabel. Gracias. Chao. Adiós.